Mesdames et messieurs, salut à tous, à toutes les fanatiques nous, qui nous, qui posé nos questions. Nous retournons encore pour nous capables une nouvelle vidéo sur QuickBook. Aujourd'hui, nous pouvons regarder comment et eh, monde qui ont acheté un bien dans nous. Et si par exemple nous retournons un bien à nous, eh, et ou bien soit nous crédit, un crédit, nous quittons crédit nous ou bien nous remettons l'argent. Et si par exemple, ils achètent un pantalon, qu'on y a là, et pantalon va bon, ils viennent maintenant. Comment nous-mêmes, nous pouvons et, projeter ça dans QuickBook pour nous capables faire remboursement, l'argent, et puis récupérer bien. Mais ça vous nous fait D'ailleurs, nous allons commencer par exemple, nous prenons une facture comme nous, nous regardons nous là, et nous cherchons une facture, un client, par exemple, euh, un client, que la vente n'a allé sur et Albert e. Bon, nous allons nous allons monsieur Albert et nous allons et par exemple un pantalon. Bon, n'a allé la premièrement cash, une vente cash et ça que nous les sales recept là. OK Donc l'a fait une vente cash avec lui. Et nous mettons monsieur et non Albert et E euh, pi nou pral ale nan pantalon, nou van monsye par ekzap, euh, neuf pantalon nou gade nan sol lou, pou nou wè kome pantalon ke nou ete, nou wè ke nou ete 99 pantalon nou femen. E pi koun ya la, nou vane 99, normalman nou dwe ete 90 nan pantalon ke nou te fanyo. Car 9 pantalons à 12,50 ça fait 112 dollars, nous fermons normalement. Mais monsieur retourne lui-même, et après ça, nous finissons faire voter. Monsieur Albert retourne, il dit pantalon pas bon, et il voulait récupérer pantalon. Ben, nous pantalons pour récupérer l'argent. Comment nous pas faire ça? Et puis, nous allons dans Customer, nous allons dans Create Credit Memo Refunds. Donc, il fait deux bagages. Soit, par exemple, mon nom ou ballon crédit, par exemple, l'argent a toujours été dans mon, mais s'il a besoin d'acheter l'autre bagaille, et ils vont avoir, ils vont crédit dans mon, ou bientôt, ou remettre l'argent. C'est deux possibilités. Nous allons regarder toutes les deux possibilités. Ça. Premièrement, la première possibilité, hein, nous allons remettre hein, monsieur et, même Albert Alberia, e nous allons remettre les marchandises là avec toute l'argent. Ça nous fait pour nous capables récupérer et, euh, par exemple, marchandises pour nous capables de gagner même stock de marchandises initiales là, eh bien, aller dans le crédit mémo et puis nous taper pantalon. Et puis, euh, comme nous avons acheté neuf là, mettons, tous les neuf là, nous mettons neuf pantalons et puis avec même montant d'argent. Et puis, nous enregistrer, mais là, nous enregistrer, ils nous, il pas poser nous une question. Ils nous est-ce que nous voulons remettre euh, l'argent ou bien conserver en temps que ont crédit la cano ou tout appliquer la invoice, c'est-à-dire on facture que l'été doué déjà. Bon, nous-mêmes, nous allons remettre monsieur l'argent net, ça c'est première possibilité. ok parce que lui-même, il pas acheter crédit nous nous, il pas donner nous l'argent, donc d'après mettre l'argent, il acheter cash. OK, nous remettre monsieur l'argent, nous allons dans compte question soit par exemple non pas, eh, par exemple, si compte caisse, nous compte caisse et, et est négatif, nous pas remettre mettre la donne. Donc, nous allons dans compte caisse là, comme nous avons 350 dollars nous retirons l'argent ça, et puis nous dit OK. Ça veut dire que nous remettons. Il y a un meilleur bail que nous avons pour nous vérifier, pour nous regarder dans le stock Et par exemple, nous, eh, eh, dans le stock que nous avons, pantalon, pour nous voir vraiment et combien pendant l'on nous et combien que nous étions. Ok Donc ça veut dire que nous étions vendus. dans 99 pendant l'on en 90, qu'on y a encore plus que nous remettons, nous toujours été 99 pendant long encore. Donc là, nous remettons l'argent, même si contre caisse nous, même, lui descend, euh, parce que l'argent que nous avons possédé, il était fin remboursé, mais nous remettons l'argent encore. Donc nous pas de Maintenant, nous regardons la possibilité que nous achetions, nous, nous, on facture que le pot de nous, et puis la potée facture met remettre Par exemple, nous allons vente à crédit pour lui-même avec une facture. Toujours Albert. On apprend le même exemple hein. Et bon, nous capons l'autre exemple. Et, par exemple, nous prenons Yves. OK, son nouveau client, et avec un compte dollar. Et puis, nous créons Yves. Et puis, la vente Yves maintenant et des pantalons nous vendons des pantalons à crédit, nous gardons dans le stock nous, nous 99 pantalons toujours, ok, et puis nous vendons par exemple 15 pantalons. 15 pantalons à crédit, ils vont payer nous, et puis nous fermons les euh, factures nous gardons dans euh, nous avons que monsieur donne 254 dollars. Supposons que dans 15 pantalons, et là nous maintenant 10 pantalons là-dedans. que ça a fait? On allait toujours dans et, euh, customer Créate Crédit Memo. Et puis là, on, là, on nous prend return recept c'est-à-dire retour sur l'argent cash là. Nous, là, nous allons à droite, nous prend crédit Memo. OK? Et parce que les mêmes, c'est son facture que Et puis, nous, euh, pour nous capables de gagner marchandises le stock, nous encore, nous le euh, euh, nombre de pantalons que la pu mettre nous. OK Par exemple, ils acheté 15 pantalons, la première, nous 10 pantalons. OK Donc, 10 pantalons, nous là. Mais ils ont changé que les ont crédit, ils louent nous, on vend. Eh, est-ce que nous-mêmes, nous avons utilisé crédit ça lui-même pour lui remettre l'argent ou bien nous avons quitté le stock Nous faisons il m'a dit, est-ce que nous voulons remettre ou bien est-ce qu'on a appliqué à une une invoice que l'ité gagne déjà. Ou bien tout, n'a quitté comme un crédit valable pour lui-même. Donc, qu'est-ce qu'on a fait Par exemple, si nous avons le remboursement, remboursement, nous avons le négatif parce que peut pas nous. Donc, n'a pas appliqué à un invoice, c'est-à-dire à une facture que nous avons créé déjà pour lui-même. La facture que nous avons créée, nous que, et c'est la même facture que tu as acheté. Hein. nous venons que acheté, par exemple, et pour. ça, euh, 234 euh, dollars. Donc, songez que qu'on a la, la 156 dollars. Donc, c'est 156 dollars que nous pouvons appliquer à facture que il a déjà là. Donc, ça veut dire que ça, que le doué il pas tout 234 euh, dollars. Maintenant, qu'on a la vie euh, nous étions 156 dollars. Qu'on a là, nous avons dans, dans, nous fermons ça, nous gardons dans stock, monsieur Yahiv, donc, avec, avec crédit, crédit, hein mémoire que l'IP remboursé pour, 200, pour 156. Donc, sur mon facture de 234, donc, il y a balance de 70 dollars sur facture que gagne là. Par exemple, là, nous tapons facture, nous voyons que maintenant, que sous même pendant maintenant, il est toujours sous 15 ans, maintenant, il, est remboursé 156, 156, que nous remboursé 156, seulement il était 78 dollars pour le nombre de Pantalon quelqu'un. Mais toujours songer que eh, Fano et eh, Bali nous ont reçu que, qui montrait que nous avons remboursé eh, à Yves, toujours que nous avons remboursé 15 pantalons pour montant ça. Fano toujours ballon reçu et nous-mêmes nous conserver reçu nous pour nous connaître. ça fait qu'on est là, hein. dans la vue de, monsieur, de, Yves, nous connaissons que nous avons une facture de, de 134 et puis nous avons leur facture, en crédit que et eh, nous tirons maintenant le montant de 156 dollars. Voilà comment que nous faisons. Nous espérons que ça, ça a été capable utile. Donc, eh, nous avons là et puis nous avons retourné pour l'autre vidéo encore pour capable montrer comment ça passait très bien. Merci à tous et partagez la vidéo, hein. posez nos questions sur vos bagages que pas comprendre et puis nous avons toujours faire un plaisir pour capable répondre avec questions. Merci à tous.